Am Start von links nach rechts jetzt unser Jet-Oldtimer, die Fuga Magister. Und beim Abflug sehen wir schon das Besondere an der Fuga Magister, das Heckleitwerk, ganz besonderes Design ein sogenanntes Schmetterlingsleitwerk, das Lieblingswort meines englischen Kommentatorenkollegen hier. Also, die Magister, ein zweistrahliges französisches Schulflugzeug in Ganzmetallfertigung. Und dieses Leitwerk hat 110 Grad, ein V-Leitwerk. Und das ist wirklich das Besondere an diesem Flugzeug. Absolutely, as you can see, the tailplane on this aircraft counted up at uh, 110 degrees to perform both the effects of rudder and elevator in two surfaces instead of three, so it's a little bit more efficient. And uh, as Bernd said, Schmetterling's light work, butterfly tail. Die Fuga wurde, hatte ihren Erstflug 1952, wurde in der Bundeswehr 1958 in Dienst gestellt Von dieser Maschine wurden 250 Stück an die Luftwaffe ausgeliefert und 15 an die deutsche Marine. First flew in 1952 and entered service with the Bundeswehr with the Luftwaffe. In 1958, 250 serving with the Luftwaffe as advanced, basic and advanced trainers, and 15 with the Marine. Very interesting design, 10.06 meters long with a height of 2.8 meters But it's those long wings, it's almost like a glider, 12.15 meters long. Und die beiden turbomeca Mabore Jet-Triebwerke, die jeweils 3,97 Kilonewton Schub liefern, also ungefähr 3.500 PS. Damit erreicht die Buga Magister eine Flughöhe von 12.200 Metern, also 40.000 Fuß, und eine Höchstgeschwindigkeit von 715 km/h. They're a turbo Maker Mabore jet engines producing 3.97 kilonewtons and around about 3,500 horsepower. Give the aircraft a maximum speed of 715 kilometers an hour with a maximum altitude of 40,000 feet or 12,200 meters. Insgesamt wurden über 900 Fuga Magister hergestellt, davon 576 in Frankreich. Und die Magister war in 17 Staaten im Einsatz, darunter Frankreich, natürlich wie gesagt Deutschland Kamerun, Belgien, Brasilien, Finnland, Israel, Irland, Morocco, Österreich und viele andere. Over 900 Magisters were built, 576 of them serving, of course, in France with the uh, Armée de l'Air. Magister also served in 17 other countries, obviously France and Germany, but including Cameroon, Belgium, Brazil, Finland, Israel, Ireland, Morocco and Austria. Gold 1200 Rand. Wie gesagt,